السلام مرحبا بكم نسكن في باج سباس انترنت سباس انترنت بيراتاج هذه باج اوفيسيال تاعي ان شاء الله باش نقدم لكم برشا فيديوهات كل ما نتلقوا فيها الموضوع معين هذا اللي تاع ال page تاعنا هذا هو اللي إيه، موضوع اليوم هو موضوع ممكن ثم شكون برشا ناس تعرفوا اما ثم برشا ناس بزاف مازال وصلني برشا برشا قالوا قالولي أيمن راهو عملتهم نجمناش نتخلصو مشكلة الجورنال أي مشكلة تاع الجورنال كيما هاكا جينا في الفيسبوك يجينا هاكا ميجيناش عادي باهي باش نعاود باش نعاود أنا بس كيفاش معناها نجمو نرجعوها كيما كانت أي دونك خليكم اليوم هذا ولا خليكم الياه هذا في الديسكريبسيون نجمو معناها تكليكيو هم تكليكيو عليه تجيكم كل شيء نحكيلكم ندخل اللين هذا تلقاو بعد في الديسكريبسيون نكليكيو على اجوتي اكرام مثلا انا نخدم جوجل كروم نكليك على اكرام نكليك عليه الصلصال الأولى سنحاول كمان خطوات بسيطة نعملو أجوتي هذيك خاطر لي هذيك معرفش يخدم سيتو خاطر عندها برشا الحكاية والسيت هذا عنده برشا يخدم صاي صبت وتلقاوها تمشيو هوني personnaliser et contrôler Google Chrome clique هوني clique على outil هذه بعد extension clique على extension وين تلقاوها تلقاوها هون انا مانيش activé ها راهي انا déjà عندي نكليك على اكتيفي نرجعو لل page نعملو F 5 ولا آه، rafraîchir rafraîchir انا باش نعمل actualiser ولا نكليكو هوني ولا نعمل F 5 مثلا انا نعمل اف 5 كيما تراو فيسبوك رجع كيما كان على شهر تقديم حتى الواحد انتهى الديسكسيون كيما كانوا فيها رجعت قداش عندي من واحد كونكتي من ليزامي تاعي ميرسي على المشاهدة وماذا بيا بربي كتعملها معناها تعمل مزية تعملوا الباج بيب باش تكبر معناها ونجم نقدم برشا فيديوهات جدد ميرسي وحاجة أخرى إن شاء الله نضاكم مبروك шагами с ним берег знакомый